meu paper com a voluntària és el de, eh, conjuntament amb, el grup, que tenen una cohesió eh, molt forta des de que jo vaig arribar, de fer-los una miqueta no, d'espavilar en el tema de les activitats, es veuen una miqueta més grans, no, no tenen tantes ganes de fer activitats conjuntament o no es posen d'acord de quin d'ells hauria de començar. Rebeca es voluntaria desde hace un año y medio del grupo de personas mayores del Casal Lambda, Grupo de Otoño. Su papel es el de dinamizadora con un colectivo activo y proactivo que viene en parte de la militancia de la lucha antifranquista y también de las actividades diferentes de muchos años en el Casal. un grupo de personas que han ido pasando de la juventud y la edad adulta a hacerse mayores i que tienen necesidades e inquietudes diferentes i diverses. Quedem tots els dilluns a dos quarts de set, fem el, el, el que li diem al berenar, tots ens agafem una pasteta amb un cafè i llavors ens comença, comencem la xerrada. Depèn del dia. Hi ha gent que ve potser un dia amb un tema sobre coses que li han passat i fem comentem o em comenten les seves inquietuds o volen fer alguna activitat i em comenten què és el que volen fer i eh, ens passem aquí l'estoneta fent xerradetes. La veritat és que és una cosa que... és una olla que bull molt i on pots agafar un munt de, de receptes. Su experiencia viene desde las prácticas durante los estudios y su dedicación profesional a las personas mayores, lo que le ayuda a detectar las necesidades del grupo i de les persones que lo componen. Les necessitats i demandes depèn, depèn de, cada, de cadascun d'ells. Hi ha, per exemple, algun que, que té una miqueta més de, de baixón d'autoestima, no? i vol, per exemple, comentar-m'ho eh, individualment, també no ho puc fer com assessorar psicològicament, puc assessorar sexològicament. També tenen eh, inquietuds sobre, sobre fer-se gran, sobre la sexualitat de fer-se gran, sobre què passarà, no? o sigui, en el moment que, que sigui una persona dependent, si he d'anar a una institució o he d'anar a una residència, no? qualsevol tipus de, de temes que, que els hi presentis els hi encantarà. La història els hi encanta, els hi encanta la música, els hi encanta qualsevol cosa que em puguin treure una mica de suc. El papel del voluntariado en el grupo es de formar parte y atender a las demandas, siempre en coordinación con la entidad y desde el compromiso con el colectivo. La gent gran és, és una part molt invis, invisible a la societat, que és una pena perquè tots ens farem grans algun dia i que sí que mereix la pena tenir gent al costat que t'ajudi a, a no sentir-te sol i, i a sentir-te especial i no invisible. En el tema de la gent gran eh, hi ha molts prejudicis i molts estereotips que encara segueixen a la tercera edat. No? Suposo per doncs, l'educació i la societat que vam viure, no, no els hi va fer fer una reflexió no? i ser més flexibles en aquest sentit. Llavors jo crec que la gent gran LGTB necessita un, uns altres eh, aspectes a, a tractar més per ells, no? perquè no sentin, sobretot si tenen una homofòbia interioritzada, que pot ser que puguin treure tot aquest pes que porten dintre i poder, poder acabar no? la seva vida com ells volen. sense tenir aquesta angoixa. El voluntariado con personas mayores LGTB es un intercambio de experiencias y, en el caso del Grupo de Otoño, una inacabable fuente de inquietudes, vivencias diversas y actividades que se desarrollan dentro del grupo, pero que también se materializan en espacios más informales. Necessitem voluntaris, que no només aquí en el Casal Lambda, sino en todas aquellas instituciones que lluiten pels drets de las personas y que es muy importante. que no es paga amb diners, però es paga eh, amb qualitat de vida i sobretot el teu cap i el teu cor.